Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imesema kuwa kuwepo kwa mashirika ya maendeleo ya kilimo itapelekea kupata mafanikio pamoja na kuongeza thamani ya mazao ya bahari. Akizungumza katika kikao cha wadau wa mashirika ya maendeleo huko katika hoteli ya Verde, waziri wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amesema kuwa lengo la mashirika hayo ni kuinua wigo wa utekelezaji wa sera na mikakati ya uchumi wa bluu ambayo yataongeza thamani ya mazao ya baharini. Mahususi la kuja hapa na kujikusanya, mategemeo yetu ni kwamba kuja kwao na kujikusanya kwao ni kuondoa ile mianya ya miingiliano ya utendaji wa kazi moja kwa washirika wa maendeleo zaidi ya mmoja. Kwa hiyo tunategemea kwamba kama walikuwa wakifanya kazi moja kwa, kwa, kwa washirika wawili, sasa watafanya kazi mbili kwa washirika wawili. Kwa hiyo tutatanua ule wigo wa utekelezaji wa sera na mikakati yetu ya uchumi wa bluu. Hilo ndio ambalo tunalitegemea, lakini pia tutaongeza e, tutaweza kutekeleza lile lengo letu la kuongeza thamani ya mazao ya baharini. Wapo ambao watawekeza kwenye ukulima wa mani, wako ambao watawekeza kwenye ukaushaji, wameeleza pale, tutasapoti kwenye namna bora ya kukausha, wengine watasapoti kwenye kusaga. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunapata e, thamani yale mazao yetu, lakini wako ambao wataendelea kusapoti katika landing site, kwa maana yale madiko, masoko ya kisasa. Wako ambao wamekubaliana na sisi watatu, watatusaidia kwenye uwekaji wa vyumba vya baridi. Kwa hiyo ni miradi ambayo kwa pamoja ikikamilika itakwenda kuleta maendeleo makubwa na mabadiliko katika sekta ya uchumi wa bluu. Katibu mkuu wa wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi, ndugu Abudu Suleiman Jumbe, amesema kuwa wizara inashirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, hususan katika miradi ya maendeleo. Kuanza kwa wizara yetu ya uchumi wa bluu na uvuvi, tumekuwa na utaratibu wa kukutana na wadau mbalimbali wa kimaendeleo waliopo hapa nchini, lakini pia wale wa kimataifa. Na tunafanya hivyo kwa sababu nataka kuona nani anafanya nini, pahala gani, wakati gani, na pia ule, ule mchanganuo wa mawanda ya utekelezaji, lakini pia mchanganuo wa bajeti mbalimbali ambazo wadau wa maendeleo wanazitoa katika utekelezaji wa miradi ile. Mdao katika mashirika hayo, ndugu Jacqueline mocho amesema kuwa lengo la kikao hicho ni kujadili mambo mbalimbali mbali, pamoja na kujua changamoto zilizopo na njia ya kuzitatua. Hasa ni kwa ajili ya exchange ideas, lakini pia kujua ndani ya sekta opportunities, challenges zilizopo, gaps ambazo zipo na sisi kama wadau tunaweza kusupport vipi. Sitiali TV.